washing machines, we want to have computers, we want to have cars. So we need to look in the same way like we look at the biological materials, we need to, to look how to look at technical materials. And this is about cradle to, to cradle. ocean to the oceans every year. Who wants to work with me to have a company in Tunisia to making biodegradable flip-flops? Then you can export it and it's a different product. واللقاء اليوم كان لقاء هام جدا لقاء وقع عرض فيه معنا مشاكل النفايات مشاكل البيع وخاصة البلاستيك الحق أنا معجب بالتدخلات بالتساؤلات نتاع الحاضرين انواع الاسئله الكل كانت ايجابيه كانت هامه بالرغم حتى ثم ممكن ياسر يظهر له كانت شويه اجريسيف ما يهمش هذاك هو هذا المطلوب مطلوب كون الناس الكل نحسوا بالمسؤوليه نحسوا بالخطر نحسوا بالواجب نتاعنا ونعمل معا باش نلقاو الحلول معناها واقتراحات franchement باش ناخذها sérieux الاقتراحات اللي سمعتهم اليوم حتى التساؤلات اللي كانت موجهه ضدي انا باش ناخذهم sérieux وبهذاك باش نجموا نبنيو ونجموا نقدموا عندنا 1300 كيلومتر من السواحل والمصطفين دائما يعني ثم تلويث يعني دائما ثم مادة البلاستيك ونعرفوا أن مادة البلاستيك تضر بالثروة الحيوانية تضر بالبر والبحر تضر بكل المكونات نتاع الأساس الغذائية والتنوع البيولوجي فبالتالي هذايا معناتها لابد أنه الآن نحن نراو كجمعية التربية البيئية الأجيال القادمة الحل ال- الحيني هو انه نخدم ونعمل على منصه التعليم باستعمال الكفاءات الاساتذه باستعمال البرنامج الوطني Là, c'est très bien ce type de conférence, c'est ce qui permet d'avancer. Euh, Et là, l'INRA, اليوم, c'est qu'il y a une forte volonté, aussi bien de la part de l'État euh, que du gouvernement, que des organisations gouvernementales ou à la non gouvernementales. Hum, Tawa, euh, on sent il y a des discussions, il y a des avancées. Maintenant, le, challenge, c'est de vraiment euh, se dire, comme disait le monsieur dans, la conférence, c'est euh, ne pas diminuer l'impact, mais être précurseur. Comment trouver des solutions avant-gardistes euh, Et Shras, je pense que les industriels tunisiens, c'est tout ce qu'ils demandent, lui. So I, I think Tunisia is one of the best countries in the world because it combines east and west, north and south, like nearly no other country. I would love to see that there we use the opportunities. There are big problems, but people mostly talk about problems instead of talking about how to solve problems. And I can give you a lot of examples where I can demonstrate these are carpets, for example, which are not just not toxic, but they are cleaning the air. So this is innovation. This is paper, which uh, these materials are perfectly compostable. So we can put them into the environment and we can use this as an innovation engine. So these flip-flops, for example, are there that you can throw them away and they contain seeds from rare plants. So we support biodiversity. So we can make a difference if we want. And and now we can use also the environmental debate as an innovation opportunity, which generates jobs here. Not about environment, it's not about green, it's really about quality and beauty and innovation.